Sebelum campak kita kena cakap sesuatu ah. Api dalam lubang. Hi YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blastermania. Alright, so hari ini ada special sikit. Kita ada unboxing yang special. Kenapa special? Kerana item ini kita tak pernah lagi unbox. Alright, so item ni apa? Ha, ini dia. Daripada brand legend Jingming. So model dia M26A2 Perfection dia tulis. So apa benda ni? Jom kita lihat. Ha. So ni dia. Ada dua biji nenas kat sini. Ha, dua biji nenas eh. <laughs> So apa benda ni? Ini adalah granite lah. Uh, consider nak panggil sensitif word ni bom tangan lah. Okay, bom tangan. Jom kita lihat. So satu pack dia ni ada dua biji. Ada dua biji ya. Lepas tu dia adalah bagi Jiao uh, botol letak Jiao bowl dengan ada sedikit Jiao bowl di sini dan ada user menu dia. User menu dia ajar cara macam mana nak masukkan Jiao bowl So masukkan Jiao bowl kat bawah. Uh, macam mana ni pin dia, safety mechanism pin dia dan macam mana nak pasangkan balik lah. Alright. dan anda lihat-lihat sikit ha, dia memang macam barang real lah so ada pin, safety pin, size memang consider ok lah buat daripada nylon memang solid dan agak berat lah di tangan alright uh, jom kita lihat angle yang lain pula ok jom kita tukar angle pula so uh, sebelum kita mula jelaskan dia ni kita bagi uh, close up dulu Ha, so dia ada tulisan M26A2 kat sini Lepas tu sini pun ada dengan 3 bintang Sebelah sini pun ada tulisan, banyak tulisan dia Takut orang tak tahu ke CM ni hey. ha, Ni tempat tarik okay. Memang hole benda ni daripada nylon lah Dia consider tahan lah ni ha, Di sini tempat masuk gel ball ha, Macam ni, masukkan gel ball Dia boleh masuk around dalam 40 biji lah jawab tu nampak tiga lubang tu kan so nanti kita bukakan dia ni kita tengok kita balik dulu ha, macam ni cantik lah so sebelum uh, kita tengok dia punya isi ataupun bahagian dalam dia kita timbang lah dulu timbang dulu ya berat satu biji 115 ha, ini kalau baling kena pala ha, boleh pecah oh. <laughs> Jangan kata jauh bola jangan kena jauh bola. lah You ambil benda ni, tu baling je dengan uh, you punya enemy tu ha, Mesti dia kata hit lah okay, Dia punya panjang, kita ukur-ukur sikit lah ha. Kepanjangan dia around dalam 11 cm 11 cm panjang Dalam 7, 7 cm lebar Okay, perasaan di tangan memang saya rasa merupai lah benda asal sebab macam sedap jugalah grip dia. Okay, jom kita lihat bahagian dalam dia macam mana ya. Kalau anda nak nak trigger kan benda ni, anda kena lah tarik pin kan. Ni pin keselamatan. Oh, oh, oh terlanggar pula. <laughs> tarik pin keselamatan. Lepas tu anda campak lah. Dia kena hentak kat bahagian bawah ni baru dia akan buka. Kita try dia buka ke tak lah Ui ha, Ni kena tarik dulu kot Okay, okay. Ui <laughs> Tak cukup hentakan tu Lagi-lagi Tinggi sikit Ui Apa ni Buka lah <laughs> Mungkin ada lapisan ni dia dia lembut ha. Mungkin ada ni dah EVA ni dia lembut lah Saya try tinggikan sikit lagi Ah, macam tu. So sebenarnya mekanisme dia mudah saja. Nah, okey. So sebenarnya mudah je. Jailbore dia masuk daripada bawah. Kita reload di sini kan. So dia masuk melalui lubang ni dan ni dia tertutup kan. Ha, dia naik ikut sini nampak. So jailbore akan terkumpul di sini dan once kita lepaskan tangan release, dia terkena hentakan dia akan release lah. So flap ni akan naik. Ha, ni kepingannya akan naik nampak dia punya spring agak kuat lah juga ada spring kat bawah so ketiga-tiga ni akan lancar ataupun lontarkan jawbo tu pada masa yang sama lah. Okay. alright so uh, sekarang kita masukkan jawbo dan nanti kita try kat luar lah kita try campak sikit dan tengok dia punya kesan macam mana so nak tutup balik selepas dia trigger senang saja anda tekan yang ni satu dua dua ni tekan lepas tu tutupkan yang ni ini tekan, tutup dan tutup balik ni tolak ke bawah masukkan balik pin tu ada lubang ni kan, ha, tolak balik pin tu sehingga tembus lah ke sebelah sini ha, macam ni so sekarang kita reload jawbo kat bahagian bawah jawbo yang kita guna memang tak lain tak bukan jawbo 7 ke 8 mm eh. yang tak bahaya so ini tak dapat lah nak test fps ya FPS testing memang tak lah. ha, ni dia bawah tekan dia pecah so ni buka letak saja dia boleh support orang dalam 40 biji gelbo. Nanti kita test eh. Kita test kat luar. Kita masukkan gelbo dulu. Ha, biar dia serata lah dalam 3 slot tu. Oh, dah banyak sangat. Okey. Orang-orang macam ni lah sepah macam aku lah. Okay, round-round macam ni lah eh, Bagi dia penuh Dan nanti kita try Satu biji ni kat luar ya Okay, jom Ah, ha, okay So sekarang kita akan buat test Ni, nanti kita campak kat sana Nampak tak? Ada kertas putih tu kan Ha, itu sebagai target lah dan sana ada satu lagi kamera Nanti kita nak tengok dia secara dekat Okay, so cara dia mudah saja Macam ni Tarik pin keselamatan macam barang real ha. Lepas tu kita campak saja. Sebelum campak, kita kena cakap sesuatu lah Api dalam lubang Wush ah. macam okey ya. Eh. Dia punya spread dalam 1-2 meter jugalah effective range Tapi dalam lubang eh. bukan fire in the hole kita guna versi bahasa Malaysia <laughs> nanti kita lihat ok so apa macam dengan test tadi menarik kan alright so kalau menarik try lah dapatkan uh, produk M26A2 ni cara nak dapatkan dia ada description dia ada di bawah di bawah video. Seperti ini anda kena klik, tengok kat bawah video, description anda boleh terus uh, dapatkan barang ni daripada website kami lah. So memang barang yang menarik, solid, best di tangan. Kalau sebagai koleksi pun memang menarik lah juga. Letak satu dua biji di rack ke, nampak menarik jugalah. lah. Okey, uh, saya rasa sampai di sini sajalah video pada kali ini. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami untuk mendapat lebih banyak info ataupun update-update terkini mengenai Jaw Blaster. Alright. Uh, jangan ju- jangan juga lupa untuk like, komen dan subscribe lah. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.